मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आज बजट के कई बड़े मुद्दों को लेकर फैसले किए गए राजकोषीय घाटे को काबू में करने के साथ साथ विकास और रोजगार को तेजी देने पर सरकार का जोर रहा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेशी में गरीबों किसानों युवाओं का पूरा ध्यान रखा है हालांकि टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि बजट की घोषणा ने कुछ चीज़ें सस्ती तो हुई है जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है लेकिन कुछ ऐसे ऐलान भी किए गए हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें महंगी कर दी गई हैं बता दें कि बजट लागू होने के बाद तंबाकू